Ya sakjane wong apal Quran niku mbun roko, mergo Quran ora wani ngobong ati dokumen dadi dokumen Quran. Masalahe sakmene dites meneh. Apa? Dites meneh. Paham ya? Mane penting setor saiki sakmen setor pengira. Ya nak nganti setor terus sing ngetes iku Malik sing ra tau <laughs> Malikat-malikat, ku malaikat sing ratu guyu sing ngetes ridwan ini enak cek senyum senyum cek enteng lah sing ngetes bang malaikat malik parah sampai kanjeng nabi kepen roh neraka kepen berson neraka iku ndekne ra guyu sampai diamuk jibril untung ono jibril ketuane ayo guyu Masur, rumang samu iku sopo, iku kekasih pengiran. Akhirnya guyu, pisan tok guyu. <laughs> Wes gak kepen bali dit. Dipisan tok. Iku ngenteni disentak Jibril. Mangkel Jibril. Mas yo prosedur ora oleh guyu iki ku ambek kekasih pengira. Eh guyu, guyu. Ribet kan. Aduh, ribet-ribet. Ya iku nak misale sampean jare malaikat malik, jare ngapal Quran ora oleh mlebu neraka. Yo tak tes sik. Wah, meriang kan. Tesane Yasin gak apa-apa. Nah, surat suara sih edek-edek, waduh. Suar ribet kan. Fakihin apa aminin <laughs> salawat sing kembar-kembar ya. Aduh seribet. Ya. Oh, tadi ben ono tes meneh. Yo oh, ono apa? Tes meneh. So sering melok lomba hafid ya meriang-meriang wis meriang. Wes wes ribet-ribet. Mengenai latih saiki, latih saiki kok Imam Ahmad, Imam Ahmad tuh bengi hataman, Imam Safi yang bengi jadi sudah kulino store pangeran, orang ngendai ini orderan, apa? Mau ikut lanya, nanya, ikut lanya, terus ngono tak paham, tapi mau coba sitok sitok. Tabarokallah di biati ilmu kueling ini, neng kekuasaan nih, terus ikut khobar mukodam al mulku ilmu tata mu akhor, kueling tenan. Nanti gua bayang nih, Misalnya kalau bayang no, misalnya setor ngarepe malaikat malik. Kalau bayang no, jadi setor ngarpe malaikat. ngarepe pangeran ini enak lah, pangeran api. Ini malaikat sendiri so guyu, kan ribet kan? Askinu hunna, askinu ngekei tempat siro hunna ing boro nisa, sing tau buk kawin min hai susakan tum mi sito sito misalnya, askinu hunna min hai susakan tum mi Jadi wong sebab pegat telah, itu keinggon sing pantas sesuai kemampuanmu. wala tudoruhunna litudayiku alaihinna jadi kira-kira ngono misale man sing maknane nafi man utai sapa zayman iku alladzi yasuin tahu illa bi berarti man ila ahada wa man azau mimman man amasa cita wa ayut karofi hasmu ila ahada azlamu mimman manaa masaita terus kata sami kalian wa man azau mimman kata masyahadatan indahu minapa. Kowe cara apalan nem ngono iku kemungkinan ali iku kecil. Kula nate setor pokoke kula nate niki tahadus ini. Kula nate maca Quran nganggo model ngono iku mulai rejep ruah poso nembe hatam 3 bulan. Jadi nak ra paham tak baleni, nak lali ya tak baleni. Memang nggo persiapan setor wek sini malaikat Malik. Aku kan gak abrak. Semakane laris tapi ku cara wong awam dul-dul. Jajal disemak Hafidz. Iya mereka mau, bangro mau tuh tuh iya ti kum iman. Iku tak rumang saku yang guri guri netok sing jelas sih. Hmm, pertama yo, sudah tada yang tuh mite ini waktu ucu ucu fain, ucu ucu fain nau bikum bat takwa wayu alimu yang guri guri tak lagi jelas. Buareng Arab diabrak ya bang. Ambek awal jus, wah ma ubari unafsiku cek bener. Bareng guri-guri, wah brutal li ulil albab. Dhisik Quran itu tau turun sak kalimat dul-dul ora diabrak. Jadi dhisik saat mulai nak pertanyaan, sebenarnya kita kok Imam Malik Malik. Di Quran sing sak kalimat iku ono. Mereka sahabat itu lugu-lugu. Wa kulu washrabu hatta yadabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Iku dhisik wakaf. kowe oleh mangan nak poso asal mbok delok benang merah ambek benang benang putih ambek hitam iku urung jelas jadi sohabat, Rian kan rawon listrik jadi pintu ini dikei benang putih ambek benang hitam ya wes misalnya tapi sahabat rokokan kue coba yang rokokan sahabat iku anggar jam telu nudelok kok orang ketok <laughs> berarti oleh mangan didelok neh kok orang ketok oleh mangan bareng kok mulai lamat-lamat ketok di sing putih di sing ireng lagi gak mangan. Jadi di sini ukuran imsak itu orang tuwe duit apa? Delok apa? benang. <laughs> Lah menawa nak sahabat iki koyo kowe gek berangi cuwili ben ketara ketara. <laughs> Benange cuwili, apa? Cuwili. Ora ku wedi sakmene kan gampang ketara. Benang goni misal. Wah, aku yakin cara modern diakali mesti. Jenenge hukum. Paham ya? Akhirnya Jibril itu bingung cara Jawa ini. Iku piye matu-matu kok dadi ngono iku piye? Iku salah paham, iku maksudnya ra ngono. Benang putih iku fajar sotik, benang ireng iku fajar kadhi putol lail. Dadi al khaitul aswad ibaratun anil lail wal abyad ibaratun anil fajri. Maksudnya Jibril ngono. Tapi Jibril gemuni minal fajri akhirnya lumpuh iku dhewe muni ngono tok. Oh Akhirnya Jibril ke langit sapi itu medun, mau munik minal fajr. Lalu kena gue tes tes satu satu nih Quran sing turun mau sak kalimat. Ya mau ngono tak? Nah terus jelas, akhirnya apa? Lah yang ngono udah jelas. aduh ribet. Mula anak santri ribet ya biasa, sahabat tuh ribet. Ya biasa wae, nabo biasa. biasa. Tapi misalnya apa alam Quran itu ngono, itu luar biasa. Iku mau wakulu wasrobu hatta ya tabaya nalakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswad wakaf. Sana minal fajar. Terus wa'atim musyama illalai. Terus wala wa antum akifuna. Terus bu iling iling. Kan yura oleh senyat itikaf kok iling bujuni kelon yura oleh. Wa antum akifuna fil masjid. Lu semua itu tilka hududu. Semua itu aturan-aturan pangeran. Hudud itu batas. Neng tinggon jenis batas itu tidak boleh dilalu, dilalui. Oh, apa? Dia ngenangan. Nanti insibah fil qalbi, Insibah kota wa waman ahsanu minawas. Jadi keren. Ketika engkau ketemu pangeran dengan hatimu, ya semua wadduha walaili idha saja ma wadda'aka rabbuka. Orang-orang ceritanya Nabi di baro pangeran. nak Nabi Muhammad ora dibaro pangeran ning dunya ya ora dibaro ning akhirat. Sehingga ketika Nabi teng akhirat isek di hak syafaat mergo ora ono critane Nabi dibarno pangeran ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dadi Nabi ku dijamin ra bakal dineng pangeran. Kala iku ngeneng. Sehingga ketika ning mahsyar iku Nabi tetep tiga hak pangeran ya Muhammad irfa' ra'sak wasaltu toh wasak wasfa tu syaffa. Muhammad ke kekasihku ke jalu opo kok wong ning akhirat ku isek sujud. Mestinya kan koyo kowe kan nang bus kan mangkel duha mangkel subuh itu. Mulane kan bus warga iku abot. Engko kowe nganggep swarga iku kan kowe ngempet ra zina wis suwi. Akhire swarga penang ngeloni wida. Terus kowe subuh mulai dhisik mbok anggap problem. Kowe enak jane swarga ora ana subuh kan ngono kelakuan ngono. Mergo swarga ora ana hitok. Tapi kanjeng Nabi ku beda, sing masar koyo ngono jek salat. Sampai pangeran akhirnya mat kok sujud. masyur terus ya Muhammad irfa roksak basal tu to wasfa tu terus kita sing sebagai umatnya tetap ngaji meneh mawat ta'aka rabbuka wa ma qala tisadaqallahu alazim ketika Allah panjen wis ngenas nabi ku figur sing gak bakal dibarno pangeran jadi ora dibaro fi dunya ya ora dibarno fil akhirah Kaya kalimat tauhid kalimat tauhid itu zaman ning dunya ya nyelametno kowe sangka status kafir Lah ning akhirat kalimat tauhid nyelametno kowe saka status min ahlin nar. Iku jenenge apa? Yusabbitu walladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Hadhihi kalimatut tauhid. Kalimatun sing kowe nak ning donya ngilangi status kafir. Lah kafir iku nak ning akhirat status sing dadekno kowe mlebu neraka. Nah nak kalimat iku bener, kalimat iku bener-bener munjiah fid dunya wa fil Tapi masalah ya nak tau hitam mau lipstik neng lesan tok. Kowe ben lafadz noiku ra iso. Dites pengiran ayo muni la ilaha ra iso. Jebule keliru ilal fulus ila terus ngeri. Iku aja sampe ngono iku. Mentes-tesan terakhir dites meneh. Sujud yang ngono, nak sujud temen donya ikhlas dikon pangeran. Ayo sujud, sujud iso normal. Tapi nak sujud temen iku ratau ikhlas, iku wa'id awna ila sujudi fala yastati'un. Dites sujud gak iso. tiap apa ngene jengkal, tiap apa ngene jengkal. Iku jane wa yut'auna ila sujudi fala yastati. Ndak mampu.